嗨，大家晚安，我是吴姐。那今天要玩的是今天救急的三藏法师。那他这次救急之后呢，多了三个觉醒，然后队长技变成四秒固定，然后拉横排的，拉六个就有攻击力三倍。那龙 type 的 HP 一点五倍，攻击力二点五倍，所以我组了。 就努力找了几个龙 type 的角色，把它放进来。那今天要来打一下双级一就好了，双级三可能，嗯，没什么自信，而且二九七也舍不得给， <laughs> 所以今天就这样子吧。来试看看。那前面又是。 先绿珠，大概就是要一只绿珠吧，我想。 哦，对哦，我都忘记会，他会做这种事情。大小乔好像会把赌注用掉吧？我印象中，太久没用大小乔了。 嗯，光珠的掉率还不错。这边，这样子啊？ <laughs> 哎呀，嗯，还好还好，还是有六颗，六颗光珠。 就是怕会有这种情形。啊，我看，这要拉光痕又要拉心痕了。哎，其实拉心痕就好了。啊，走吧？啊。 真的是很故意啊。嗯，还有时间，再出一下，不要再转掉光了，拜托！ 哎哎哎哎哎，这真的很贵。嘿嘿，它是固定转亮光吗？应该不是吧。 手很聪明，再转掉我就开机了。嗯，很好。啊，走走走。 <laughs> 七手转错了。 哎，但下面横排没有转好。啊，这个观音瓶活够久了。接下来应该没有。 还是更难。 一步。哦哦。 哇哇哇哇哇！反应不够快。呃，这个的话，哎，两串包会不会有事？ 拉的太多。嗯，我想一想，不要拉六七，然后两寸。啊，不要拉七七两寸。哎，哎，不是这样子吧？ 好，好，好。哦，还好，还好。哦，鼠骑士真是最可怕的敌人。 疯人呢？嗯，那我还是先存一下气好了。啊啊！ 这个回复我有点怕回不起来，还悟可以的。还有自回呃，水咒，水咒没关系。 露珠给他露。啊，我的光！啊啊！ <laughs> 我不知道我在干嘛？啊，然后光又被消掉。 三站的智慧好像有点效果在啊？为什么那边都会歪掉啊？奇怪了。 区的讯息，这边的话，这边的话，我应该开谁呢？应该开谁都可以了，开大小乔了。 对，对，我没有带真伤哎，糟糕！ <laughs> 而且是光嘎，我现在才发现这件事。应该可以打过一半吧？应该吧。 哦，哦，还很气息，啊，真吓人。 我想流水珠的结果，掉那一坨就这样。 应该可以吧？啊，好可怕！还好，还好是双鱼，喇叭只有一只。 两横，好难哦！好啦，嗯，整体玩下来感觉就是很自律。 不过就是有血，然后它的主动技是可以加恢复，所以我觉得这主动技嗯还可以啊。就是头尾的话可以一直是恢复两倍，但嗯，感觉好像技给他继承的时候可能会比较好一点。如果真的有心要玩的话，四秒转横排就是。 有心的人就可以玩一下，像龙太头的光一样，能放的这几集，就是可能悟空大小球、成龙啊，就多放个只之类的。好了，那今天影片就先到这边了，感谢大家收看，拜拜。